Vi har, eh, vi har eh, drevet og øvd på vokalen og dansen. It's really hard. Vi har også vært og kjøpt antrekk. Den skal være pop-in. Vi skal begynne å øve nå, så får vi ketchup senere. <laughs> Get it? Catch. <laughs> It's because our group is called Catch. Fordi det heter Catch. Okay. De gjør med pekefingeren. Og så går du frem. Mm. Når de sier 'flinger', det skal du si da. Du kan ikke sangen engang! Den er så forvirrende! Oh. Sue her. Sue her right now. Sue her. Ida. You're doing it wrong. You're doing it wrong. That got my vibes. You're bad for me. You're bad about You're bad for me. Hey! Okay. Hey! Hey! Such a good. yeah. One, one, one. Ah. Uh, fan sorry. for me. You're bad. So really bad. And you bad. And you're a bad. Really bad. <laughs> Oh. <laughs> <laughs> Det høres ut som hun ungen som gjør sånn Folk går opp til henne sånn Oh my god, please, please whistle now. Og så er hun sånn ah! You got that? You got that. You got that. Har du lyst til å si hva vi gjør nå? Uh, ja, vi spiller jo inn stagemixen, da. Ja, vil du si uh, Sangen her er bare high notes. Ja. Og sånn uh, Sånn They think they're Mariah Carey, liksom. Under hele fucking sangen. Det er liksom ikke noe annet. Og vi kan ikke high notes. Nei, men sånn det var liksom den verst mulige sangen å velge. Jeg tror jeg har sagt det her under hver vlogg. Hver gang vi vlogger, så sier jeg det her. This is not a good Ja. Hver gang. Hver jævla gang. Hver jævla gang. Men jeg sier det igjen. Det er ikke mulig for oss å kunne valgt en verre sang enn det her å gjøre. But here we are. Here we are. Skjer det hver jævla gang? Det gjør det. Do we learn? No! <laughs> Vent, OK, OK. Mammaen at you mamma now. Um, det er ikke hvor seriøst vi tar det her. Å oh, ja. <laughs> Real bad boy. Det er også eh, ASMR-versjon av um, Ja, sporet her heter ASMR. Det er faktisk jævlig bra hva jeg spiller av ASMR-en min. Ja. Ta, ta, ta solo på det. Hallo. Listen liksom to this. Det er meg, liksom. Du går inn i et skrekkhus? and then then you hear Kami. He's a really bad boy. And if you are a really bad boy, you better fear for your damn life. Like some reason, jeg vet hvor det er. Jeg really. ikke really Må jeg følge really bad boy? I fucking hate him, but we gotta finish it. Okay? Aww. This is our job. Faen, Den er litt for lav, øh. er det ikke? Ja. Men også ikke sånn, det er sånn toys. Jag stannar här. Toys. Then, yeah. ja, du har toys. Toys. Why did you do it? Why? Why? Toys. Toys. and två, tre. Toys! to be fair så har vi aldri sagt at vi har flytta over til du tror... Kanonen, liksom. Nei, men... Bang, bang, I got He's a really bad boy. He's a really bad, he's a bad boy.